Good morning, anche se direi no, eh, sì, diciamo è mattina, sono, sono le 11 e mezza qui, quindi questo è sempre uno dei report che faccio più presto, la mia storia, eh, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, o oh, semplicemente, David, Lynch, It's February 1, 2022 and it's uh, Tuesday here in Naples 53 and a half Fahrenheit around uh, 12 Celsius This means that mm, per me non è quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda in questi giorni in questo periodo ma comunque le persone però comunque lo avvertono il freddo però io come sempre invito a vedere il mio video che ho fatto qualche giorno fa per capire perché, quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, come ripeto sempre, ma eh, perché è impossibile, ma a quantomeno per combatterlo. Mi scuso se mi sono spostato, ma mi sono dovuto un attimo spostare purtroppo. Uh, sì, uh, per quanto riguarda il video sui pensieri, uh, eventualmente faccio sempre separato da questo. Dico solo che oggi andiamo verso, verso Sanremo, Ovviamente la manifestazione importantissima qui è appunto se ho modo, ne parlo meglio nel video sui pensieri, grande manifestazione canora qui in Italia che, uh, gara canora che va avanti dal 51. Anyway, as you just see from the window, vi le faccio vedere un frammento che ho fatto poco fa dall'altra stanza Absolutely, today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine. Eh, insomma, è una via di mezzo, un po' di nuvole, un po' di sole, però ci sono molte nuvole pesanti, vanno sul grigio. Che dire, la dico la frase cult, eh, perché potrebbe essere cambiano le cose. Infatti, la frase cult è ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, ma as always we will see. Infatti, vedremo potrebbero cambiare anche in positivo, Ah, ma vedremo. Uh, anche se vedo una tendenza, un peggioramento, quanto, ah. quanto riguarda i gradi, credo si possano abbassare. This afternoon it going uh, be up to, eh, credo, veramente dei gradi in meno, qualche grado in meno, ma vedremo quanti, ma comunque penso pochi. Um, sì, said this, so from <laughs> the mythical window, eh, dico comunque the mythical window, quindi The Color e The Curtain perché comunque il meteo l'ho fatto lì nella prima parte quindi um, sì, and it's a green roller shooter and also from this other mythical window with the, the flowers um, diciamo pink flowers un, po', un rosa un po' chiaro and the white curtain a <laughs> white and pink curtain on the top at room this. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640, IPG 625. Have a great day, him, old people, follow the channel and the reports. Sapete, eh, quando il tempo è così, anche una via di mezzo, le cose non le dico con enfasi. Sì, dunque un saluto veramente a tutti, mi raccomando, il video di dei pensieri eventualmente è separato da questo. So again, I greet the hymn, all these people, and everyone too.